Саламатсыздар бі, каналының қатталушылары Верекалотоның екінші тұры старт алды. Біздің екінші турда 3 машина ойнатылмақшы, башпай кейіз, дағы да олса мен сүйген BMW, ланос жына жүгілі машиналары ойнатылады. Ошында елі 500 мін ақша конверттерге бөлінген, 20 мінден 3 конверт, 10 мінден 10 конверт, 5 мінден 35 конверт, 3 мінден 55 конверт жи. ошондой эле үчүнчү турга 14 кишиге экиден билет бар жалпысынан приздер 120 приз ал эми билеттин саны болгону 1200 гана билет билеттин баасы мурдагыдай эле 1100 рубльдан андыктан бизге поддержка кылып биздин каналга катталып биздин видеолорго лайк басып коюңуздар э, биз мурункундай эле активдүү катышкан биздин видеолорду таркатып бизге комментарий жазган 20 активдүү подписчикке үчүнчү турга менден 20 бесплатный билет бар Бұл машиналардың және ақшалай приздердің ээси сіз болып қалышыңыз толық мүмкін. Андықтан барыңыздарды шақырам. Билет алыңыздар, ойнаңыздар эгерде кантип билет алам деп жатсаңыз биздин бұл сбербанк номерге 1100 жүз рубль акчаңыздарды которосуздар адилет м деп жазылып чыгат билет чегиңиздерди бізден whatsapp номерге жөнөтөсүздөр а эгерде кыргызстанда болсоңуз биздин бұл ошка номерге 1100 жүз рубль единица кылып саласыздар саңыздардың чегін биздин whatsapp номерге жөнөтсөңүздөр біз сіздерге бир сутканын ичинде билет номериңиздерди жөнөтөбүз баарыңыздарга ийгилик каалайм